عزيزتي نورة وعائلة صب لبن المحترمين لقد علمنا بأنكم مهددون بالطرد من منزلكم تلك البيت الذي تعيشون فيه منذ أجيال أنتم والعديد من العائلات الفلسطينية المهددة في القدس الشرقية من الاحتلال لتسكين وتوطين اليهود والمستوطنين نعلم أن الهدف هو تشريد وطرد الفلسطينيين من بيوتهم لإسكانها بالمستوطنين والإسرائيليين الصهاينة بدلا منكم ونعلم أيضا أنكم العائلة الوحيدة التي بقيت في هذا الحي الموجود في حارة المسلمين ونعلم أيضا أن الوضع الحالي مشحون وحساس للغاية لأن المستوطنين نفسهم داهموا المنزل منزلكم أكثر من مرة وحاولوا إخراجكم بالقوة من البيت لاحتلاله من أجل هذا وكل ما يحصل يوميا على الأراضي الفلسطينية من مؤسسة المتضررين من القروض البنكية والأزمة المالية العالمية من مدينة سباديل نريد أن ننقل لكم دعمنا وتأييدنا الكامل نحن مؤسسة منذ أربع سنوات كافحنا وما زلنا نكافح من أجل العيش وحقوق المعيشة وحق كل إنسان بأن يكون له بيت يأويه ولقد قمنا بمساعدة العديد من العائلات كانوا يعانون نفس المعاناة الذين تعيشونها أنتم في بيوتكم وفي بلدكم هنا في مدينتنا سباديل وكل هذا من فضل التضامن قمنا بإعادة تسكين العائلات المطرودة من بيوتها إعادتها إلى بيوتها الأصلية ولم نسمح بإخلاء مواطن واحد من بيته إن كان هنا أو هناك كل هذا بفضل التضامن من المؤسسات والعديد من الناس وهناك شيء واضح بالنسبة لنا هو أفضل سلاح نملكه هو أفضل سلاح نملكه هو التضامن que prengueu les mesures necessàries per acabar amb l'ocupació a Palestina. I que feu que Israel compleixi, d'una vegada, amb el dret internacional.